Hoxe vamos convertir a cámara do móvil en unha, unha lupa. Como? Cunha gota. Non imos empregar o zoom. Pódese, pero empregando o zoom necesítase máis precisión e, e por así decirlo, en un primeiro intento vese peor. O primeiro, vamos a chegar o móvil a algunha superficie para ver despois a diferencia. Ben, temos aquí a solera da ventana. Vemos o granito. E vemos a miña man agora a superficie por unha beira e pola outra. Ben, imos axustar entón agora unha gota ao visor do móvil. O axuste da gota é fundamental. A gota é unha gota pequena, vamos a ver, podese ver aí. Non? E o que vamos a facer é simplemente o poñela xusto no, no visor. Vamos lo. Deixo as gafas. É xusto. Vale, notas a diferencia? Ben vamos agora a facer o mismo que antes coller e ver a superficie axustar a superficie do granito estamos achegándonos moito para ver as pedras que constitúen o granito. Ben, e agora imos facer o mesmo coa miña man. Por un lado, e polo outro. fíxense os pelos, un pelo máis gordo, e vese que se pode lograr un detalle bastante bon, solo que hai que axustar ben e procurar mover o menos posible o móvil. Ben, ahora simplemente vou limpar de novo a gota, xa temos, e vemos de novo, pois, a man, ¿eh? as pedras e demais. Ben, por que sucede isto? Simplemente porque a gota é unha gota máis ou menos semiesférica e concentra os rayos de luz, é unha lente converxente. É dicir, o mesmo que unha lupa.